Křupavý chléb, čerstvé rohlíky, oříšky, papus, nebo pak jsem, pak jsem, pak jsem, pak jsem, po celý den, Korega. Objevila, objevila. Konečně. Oříšky. Papus.